何を売るかみんな当ててみていくよレディーゴ 折り紙してみるよよし頑張るぞあ何を折るかみんな当ててみていくよレディーゴー ずこうでしょよいしょとよいしょよいしょ今こんな感じだよそして次はえー、っとよいしょあれどうなってんだこれメモタン大丈夫う大丈夫えっとこうしてああしてああしてこうしたからほらね 謎を解けたよ次はこうおってそしてこっちもこうおってわかったそして次はこれをああするんだなあともうちょっとそういえばメモたん昨日さ、うんうん、カツレツ特訓っていう動画上げてたけど、うんうん あれ滑舌じゃなくて滑舌だよあそうなんだごめんねみんな間違いさん気をつけるよじゃーんほらこんなのこんなのだよもうちょっともうちょっともうちょっともうちょっとあれあれ合ってるこれ

上手だなメモタンあっちに飛ばしてみたらあっちうんいいねいいね人のいないとこに飛ばさないとね行くよあもうちょっと離れておこうよし行くぞいっぱい飛んでねいくよ 飛ばなかったなまた今度はもっとうまくできるように頑張るね